Професорот Искендер Оскул изминатиот период беше гостин на Универзитетот Гоцеделчев во Штип како дел од Еразмус програмата за размена на наставен кадар. Професорот Оскул доаѓа од Универзитетот Аксарај од Турција и според она што имал можност да го види на Штипскиот универзитет, гледа како на институција со која е можна плодна соработка. Прв пат сум во Македонија, се запознав со многу професори од Штипи од Скопје. Разговаравме за мојот проект, за некои нивни проекти. Направи факултативни посети на некои фабрики и на дел од инфраструктурата на универзитетот. Професорите и инженерите ми кажаа за некои проекти за кои можеме да соработуваме. Професорот од Турција работи на проект со метали и нивна употреба во инженерството, па затоа и најмногу време помина на Машинскиот факултет при Универзитетот го Целчев. Според неговите зборови, професори од Македонија и од Турција може да аплицираат на заеднички проекти. Turkey uh, Во Турција има владина организација која има фонд за подршка на научни проекти. Не мора тоа да биде од машинското производство или инженерството, може да биде од сите области. Секој може да аплицира за овие средства и да создава меѓународна соработка. Покрај посетите на бизнис заедницата, професорот одржа презентација на својот проект, кој е дел од неговата докторска дисертација, пред професорите и асистентите на Машинскиот факултет при Угада.